ჩვენი ქვეყნის სიყვარულს მან შესწირა ყველა მარო მაყაშვილი არის თავისუფლების და ამ ქვეყნის ჩვენი სამშობლოს თავისუფლებისათვის ბრძოლის სიმბოლო. ის იყო თავისუფალი ადამიანი, 19 წლის ქალი, რომელმაც მიიღო ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილება მიატოვა სწავლა, საკუთარი კომფორტი, ცხოვრება ოჯახთან ერთად და შეუერთდათ ჩვენს გმირებს, ქართულ ჯარისკაცებს, რომლებიც იბრძოდნენ ოკუპაციის წინააღმდეგ. ის არის ქალი, რომელმაც რომელიც აერთიანებს ყველა იმ ქალს მას შემდეგ, მის შემდეგ, ვინც ამ ქვეყნისთვის თავი არ დაზოგა, იბრძოლა თავისუფლებისათვის და სწორედ აქ გადაუწყვეტეთ ჩვენ ამ ღონისძიების ჩატარება, მოუწოდეთ ყველა ქალს, ვისთვისაც ქალის თავისუფლება, ქალის ბრძოლა, ქალის ძლიერება, ქალის პრინციპულობა არის თავი იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა ამ ქვეყანაში გავთავისუფლდეთ ყველა იმ стереოტიპებისგან, თითქოს ქალები არ არის საჭირო, თითქოს ქალები სუსტები არიან. აქ იმიტომ შევიკრიბოთ, აქ ამ მიმდებარე ტერიტორიაზე დაკრძალული მარო მაყაშვილი არავინ არის საფლავის თაობაზე. სად არის ეს საფლავი და აქ გადავწყვიტეთ იმიტომ რომ აქ გააგრძელეს მისი საქმე იმ ქალმან, იმ გმირებმა, რომლებმაც 9 აპრილს თავი შესწირეს ასევე ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას. მარო მაყაშვილი არის თავისუფლებისკენ სწრაფვის სიმბოლო და შეუძლებელია თითოეული ქალისთვის ის არ იყოს შთაგონების წყარო. მან 19 წლის ასაკში დაამტკიცა ის რომ ზად არის საკუთარი ზად იყო საკუთარი სიცოცხლე გაეწირა სამშობლოსთვის და გაეთავის ქვეყანასთვის ეჩვენებინა რომ უნდა გამთავისუფლდეთ ოკუპაციისგან. და თქვენ წარმოიდგინეთ ჩვენ 100 წლის მერე იგივე პრობლემების წინაშე ვართ. და ამიტომ ვფიქრობ რომ ქალებს შეგვიძლია მას მიუბაძოთ და მივიღოთ გადაწყვეტილებები რომ ვიყოთ აქტიური და გავთავისუფდეთ ოკუპაციისგან, გავთავისუფდეთ ჩაგურისგან და გავთავისუფლდეთ იმ წარმოდგენისგან, რომ ხალი არის სუსტი.